Quizáis sexa o meu pai o que agora tire. A súa bola chocou forte coa miña. Está a luz fermosa negando a acacia e o merlo entre das ponlas do cereixo. A bola xurde rauda e persigo a un instante fugaz de 30 anos e bate coa bola do meu fillo.